Ay, nagkitak ane. Tama lang, unsa kilo ta. Hawa, piangan ako ha. Ah. Oo, oh, talawa. Iner ganina, transakitan. Okay. Oo, <coughs> oh, unsa ko piang? <coughs> Yo. Dami ni kumatan mo. Eh. Ayawa. <laughs> Piang, piang? Ah, di naman seryoso, pero kuhan lang ni eh, kumatawar mo na kuhan. Wala. <laughs> Hindi naman seryoso. Hindi. Oh. Ah. <laughs> Ayun na nagamot. Ay, naunta na may noon. Ay, noon. <laughs> Ano yari, boy? Okay. Okay. Naman! Ay, gusto ka? Ay, di, gusto ko na eh. Dali, kung masakitan na iwan. Ito na yun. Mama, ikaw ito. 10 pesos. Oh, kita ka na eh. Kita ka na eh. Sula. Sikra. Ang. Bigay. Joke ka na. Bigay. Isang ano? Isa sa Superman. Superman. O daw, o daw tingog. Oh, one minute, bubod eh. Gumawa ako, 5 minutes na mo. Ay, naon, sana may naon. Ay, ang sabi nyo eh. Ay! What's happened? Carl. Carl. cao? karton na chay. Nagay. Nagay chalor ba? Hindi, pi. Ang mana yan. Hindi man hilo. Ito na lang kita sa hilo. Tiangan ato na te, eh. kay di diyan nang pilot nga kaburo ito hol. Oo. <laughs> Ah, katong kwan. Katong transparent pa. Ano, unta na may no umi. Ayun ah, na, nga magamit na. Ano to sa patanganan? Ito may kabinet pa. <laughs> Jangan. Hmm, tak lagi. Kata <laughs> pakar. <laughs> Mana mana mana. Hah? Kau kan tadi apa? Hai hai tadi. Oh, dia